Hello and welcome friends open office Calc सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है ओपन ऑफिस कैल्क की कैल्क में क्या खास है कैल्क में दो चीज़ें हम सीखेंगे एक तो एक्सेल के जैसे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ को अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो या ऐड करना हो तो उसको कैसे कर सकते हैं ठीक है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को यानी कि अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू भी लिखते हैं और उसके साथ साथ अल्फ़ाबेट वैल्यू भी आती है मतलब अल्फ़ाबेट लाइक के जी लिखते हैं टेन के जी तो टेन भी है और के जी भी है तो दोनों चीज़ें हैं एक तो ये सीखेंगे और दूसरी एन एरर के बारे में जानेंगे ठीक है तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ स्टॉक आइटम लिखा हुआ है अब इसके लिए हमें ड्रॉप डाउन बनाना है तो जितने हिस्से में आपको ड्रॉप डाउन बनाना है उतना हिस्सा सेलेक्ट कर लीजिए अब हमें सीधा यहाँ से डेटा टैब पे जाना है और डेटा टैब पे जाने के बाद ये वैलिडिटी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है हम ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं ड्रॉप डाउन अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं इसमें बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं फिलहाल अभी हमें छोटा सा एक ड्रॉप डाउन ही क्रिएट करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक देता हूँ आर आई सी राइस ठीक है फिर एंटर प्रेस करता हूं फिर यहां लिख देता हूं tomato T O M A T O tomato लिख दिया फिर एंटर प्रेस करता हूं फिर यहां लिख देता हूं शुगर ठीक है तो ये शुगर भी लिख दिया और भी अगर कुछ देना चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पे कर देता हूं मैं wheat W H E A T wheat गेहूं ठीक है और यहाँ से ओके कर दीजिए तो अब इस सेलेक्टेड रेंज में देखेंगे ये जो रेंज सेलेक्ट की है मैंने इसमें वही वही नाम आपको दिखेंगे ठीक है तब तो हमें क्या करना है यहाँ पर हमें प्राइस यहाँ पे लेके आना है तो ये लिख दिया मैंने प्राइस कुछ इस तरीके से ठीक है अब यहाँ पर जब हम जाएंगे तो ड्रॉप डाउन हमें दिखेगी ड्रॉप डाउन से हम चूज कर सकते हैं लाइक राइस की बात कर लेते हैं तो यहाँ राइस आ गया ठीक है फिर यहाँ पर कुछ और बात कर लेते हैं लाइक टोमेटो की बात कर लेते हैं तो ये टोमेटो आ गया तो ये तो ड्रॉप डाउन बनाने का तरीका है ये मैंने पहले भी आपको बताया है और यहाँ पे शो शुगर आ गया फिर एट लास्ट यहां पर देखेंगे तो ये वीट भी आ गया है तो ये सब हमने ले लिया अब यहां पर अब यहां पे हमें यूनिट की यूनिट देना है तो ये यूनिट कर देते हैं यहां पे और यूनिट करने के बाद यहां पर हम केजी के साथ यूनिट लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे यहां पे सिक्स कर देंगे और केजी कर देंगे ठीक है इस तरीके से ये मैंने लिख दिया सिक्स के फिर यहां पे लिख देते हैं फाइव के इसी तरीके से यहां लिख देते हैं टेन के जी ये कुछ इस तरीके से आपको लिखते हुए चले जाना है और यहां पर लिख देता हूं मैं ट्वेंटी के ठीक है ये हमने लिख दिया है और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल लेके आने की बात है तो यहां पे टोटल लेके आते हैं ठीक है एक्सेल में तो बहुत आसान है इसमें देखते हैं कैसे करते हैं तो ये टोटल कर दिया हमने तो यहां पे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और 40 सेलेक्ट किया इंटू सिक्स तो जैसे इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो यहाँ हैश वैल्यू यहाँ पर भी एरर आपको शो होगी तो इसके लिए क्या करना है हमें ये जो रेंज है इसको आपको सेलेक्ट करना है ठीक है पहले तो इसको हटा देता हूं यहां से ये जो जो कुछ भी लिखा हुआ है इसे मैं हटा देता हूं यूनिट में हटा देता हूं ठीक है और ये रेंज हमको सेलेक्ट कर रखनी है और यहां से आपको प्रेस करना है कंट्रोल वन ठीक है तो कंट्रोल के साथ जैसे ही वन करते हैं तो यहां पर भी फॉर्मेट सेल्स वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और नीचे यहां पर देखेंगे ये देखिए नीचे इसमें दिया हुआ है यहां पर जाएंगे तो इसको आपको हटाना है जो जनरल लिखा हुआ है उसे हटा देना है आप यहां या जीरो भी कर सकते हैं आप जीरो गैप के जी ठीक है इस तरीके से आपको लिख देना और ओके कर देना है जैसे ही ओके करेंगे तो यहां के जी अपने आप आएगा ठीक है तो ये हमने कर दिया है अब यहां पे सिक्स लिखता हूं तो के जी अपने आप आएगा ठीक है फाइव लिखता हूँ के जी अपने आप आएगा नाइन लिखता हूँ के जी अपने आप आएगा देख सकते हैं अब यहाँ पर ये जो कीमत आपकी आई हुई है कैलकुलेट किया है हमने यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिएगा या फिर इसको ड्रैग करवा दीजिए इस तरीके से तो जैसे ड्रैग करवाएंगे तो आप देखेंगे कि इनका टोटल प्राइस भी आ रहा है आई होप की बात समझ में आई होगी ओके इसी तरीके से आप कर सकते हैं किसी भी यूनिट को बनाना हो तो ऐसे ही आप कर सकते हैं ओके आई होप की बात समझ में आ गई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video अब बात कर लेते हैं एक्सेल में एन ए एरर की ठीक है तो यहां पर मैं एक स्टॉक आइटम जो मैंने लिया था शुगर तो इसे मैं लिख देता हूं यहां टाइप कर देता हूं और यहां पर हम लगाते हैं वी लुकअप का फॉर्मूला यहां पर एन एरर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा टैप बटन प्रेस कर दिया है और हम शुगर को ढूंढना चाहते हैं शुगर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो शुगर को सेलेक्ट कर लिया आप यहां से भी कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर इस पूरे रेंज को कर लीजिए सेलेक्ट और F4 फंक्शन बटन दबा के करना है फ्रिज तो पहले सेलेक्ट किया और फिर अब फ्रिज कर देता हूं F4 फंक्शन बटन दबा करके तो ये सारा डेटा फ्रिज हो गया है आप देख सकते हैं कॉमा देंगे और फिर यहां पर कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर तो हमें टोटल के बारे में जानना है ठीक है शुगर का टोटल कितना हुआ इसके बारे में जानना है तो यहां से हम जरा काउंट करते हैं ये पहला कॉलम हुआ ये दूसरा कॉलम हुआ ये तीसरा कॉलम हुआ और टोटल जो है चौथा कॉलम है तो आप यहाँ फोर प्रेस कर दीजिए कॉमा दीजिए फिर यहाँ पे जीरो दे दीजिए एग्जैक्ट मैच के लिए आप देख सकते हैं एग्जैक्ट मैच फॉल्स दिया हुआ है यानी कि एग्जैक्ट मैच अगर, अगर आपको करना है तो आपको जीरो देना होगा और अप्रोक्स मैच के लिए यानी अप्रोक्सीमेट मैच जो दिया हुआ है इसके लिए आपको वन प्रेस करना तो फिलहाल हमें एग्जैक्ट मैच पता करना है ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और you have to hit enter you can see the result यहाँ पे 210 आया हुआ है ओके okay? पर नाम चेंज कर देते हैं लाइक मैं रख देता हूं व्हीट ठीक है तो यहां पे लिखा मैंने ठीक है ये लिख दिया एंटर पे जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ व्हीट की प्राइस आ जाएगी अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे कुछ और लिखता हूं टाइप करता हूं लाइक यहाँ पे लिख देता हूं salt S A L T तो यहां पे देखिए एन एरर आ रहा है क्योंकि आपको इस रेंज में सॉल्ट मिलेगा नहीं इसकी वजह से ये एन एरर आ रहा है ठीक है अगर मैं यहां पर सॉल्ट लिख देता हूं ठीक है तो क्या होगा जैसे मान लीजिए राइस को हटा देता हूं अभी लिख देता हूं मैं directly S A L T तो ये जो एनर एरर आ रहा है वो खत्म हो जाएगा फिर आपके पास सॉल्ट की कीमत आ जाएगी यहां पे देख सकते हैं आई होप की बात समझ में आ रही है ओके तो जब आपको इस रेंज में डेटा मिलेगा तब जो है एन एरर नहीं आएगा लेकिन इस रेंज में अगर डेटा नहीं मिलता है तो आएगा an error okay I hope की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video